ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਵੈਗ ਬੇਬਾ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜ਼ ਨਵਾਬ ਵੀ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਰੋਬ ਤੇਰਾ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਲਦੇਣ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿਰ ਕਰੇ ਅੱਖ ਗੋਰੀਏ ਉਤੋਂ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਸੁਬਾ ਕਿਉਂ ਨਿਆਣੇ ਵਰਗਾ ਅੱਲੇ ਮਾਨਕ ਦੀ ਬੀਟ ਜੱਟ ਕਰਦੇ ਨੀ ਚੀਟ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਯਾਰੀ ਉਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਲਾ நானா வெல்ல ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਜੇ ਨਾ ਡੰਗ ਗੋਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਗੋਰੀਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੱਟੂ ਆਸ਼ਕੀ ਦਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗੋਰੀਏ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕਿਤੇ ਚੜ ਜੀ ਨਾ ਧੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਣ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਣ ਦੇਖੋ ਫੈਰ ਬੱਲੀਏ ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫੂਕਦੇ ਆ ਟੈਰ ਬੱਲੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਾਕਟਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿਰ ਬੱਲੀਏ ਮਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਡੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੱਡੀ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਰ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਫੈਨ ਨਾ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਰ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਫੈਨ ਨਾ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਜੱਟੀਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਛੜੇ ਲੈਂਦੇ ਲੋਰ ਜੱਟੀਏ ਮਿੱਠੀ ਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਮਾਣ ਬੋਲੇ ਦੇਖੀ ਸਰੀ ਤੱਕ ਮੱਚ ਜੂਗਾ ਸ਼ੋਰ ਜੱਟੀਏ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਰ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਸੇਕ ਸੇਕ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਸੇਕ ਸੇਕ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣ